Tutto è pronto nello splendido palazzo Carnaz. Il camino è acceso, i lampadari brillano e splendono, così come la pregiata argenteria. Quest'anno l'albero di Natale è davvero magnifico, il più grande del paese. Tutta la famiglia attende l'arrivo degli ospiti. L'industriale Vladimir, sua moglie Costanza, la bella Marie, il piccolo e dispettoso Fritz e la giovane Clara. Ella non vede l'ora di poter ammirare i bellissimi vestiti delle dame e dei gentiluomini invitati alla festa. Fritz, al contrario, è impaziente di ricevere i doni che lo zio Trosselmeier, il più grande giocattolaio ed illusionista del regno, porterà di lì a breve. Clara sente le trombe annunciare gli ospiti e rimane estasiata nel vedere tanto sfarzo. Prima di cena si gettano tutti in vorticose danze, accompagnati dall'orchestra. piccolo zio Drosselmeier. Chissà che splendidi doni avrà con sé. Una delicata bambola che chiamerò Sofì, dice Clara. Un fortino e dei soldatini, esclama Fritz. Lo zio li saluta e loro, impazienti, fanno finta di danzare alle sue spalle per non farsi notare mentre sbirciano i regali. Mentre proseguono le danze, lo zio fa cenno loro che si possono avvicinare ma con calma, poiché i regali di quest'anno sono davvero speciali. Fritz non apprezza subito il suo, come sempre, mentre Clara si innamora immediatamente di un bellissimo principe schiaccianoci. Fritz, invidioso, sottrae alla piccola il suo regalo. cominciano a litigarselo, tanto che tira a destra, tira a sinistra, lo schiaccianoci cade a terra. Fritz ride di gusto dell'accaduto e Clara è tristissima poiché ha paura che il suo bel principe possa essersi ferito. Suo fratello è davvero un prepotente. Non ti preoccupare, Clara, dice lo zio. Non è successo nulla. Te lo puoi tenere il tuo principe, guarda. Non ha neanche la spada, sghignazza Fritz. Sai, Clara, questo non è un principe qualunque. Lui è il principe delle bambole. Tanto tempo fa, in un paese lontano, viveva una bella principessa di nome Pirlipat. Ella compì sedici anni e grandi festeggiamenti vennero fatti per tutto il regno. Il re dei topi, però, non venne invitato, poiché si sarebbe mangiato insieme ai suoi sudditi tutte le vivande. Si presentò alla festa e lanciò una maledizione sulla principessa. Se invitato non mi hai, in un mostro ti trasformerai. La bella Pirlipat divenne orrenda, davvero mostruosa. Il giocattolaio e mago del regno, sfogliando i suoi libri, capì che solo la rara e durissima noce Krakatuk poteva porre fine all'incantesimo. Mandò il suo bel nipote, Hans, a recuperare questa noce e, appena inghiottita, la principessa ritornò bella e giovane come prima. Il re dei topi, furioso, esclamò Ah, ti piace andare in cerca di noci? Bene, d'ora in poi ti trasformerai nel principe schiaccianoci e soltanto uccidendomi potrai spezzare questa maledizione. Che storia meravigliosa, zio! sospira Clara, tenendo tra le mani il suo bel principe. Cala la notte e gli invitati se ne vanno si spengono anche le luci della città. Clara dorme beatamente accanto al fuoco e i suoi genitori non hanno cuore di svegliarla. Troppe emozioni per oggi. Lasciamola riposare qui. Sussurra Vladimir alla moglie. improvvisamente i rintocchi dell'antica pendola del salone squarciano il silenzio. È mezzanotte. Clara si risveglia nell'udire tanto frastuono e... Sì, è proprio lui sull'orologio, lo zio Drosselmeier. La polvere di fata si posa su ogni cosa e gli oggetti e l'albero risplendono come stelle. ma all'improvviso Oddio, un topo! esclama Clara. Uno, dieci, cento, mille topi! Un rullo di tamburi si ode in lontananza anche i giocattoli si sono risvegliati e con loro anche il temibile re dei topi. Tamburini, trombettieri, svegliati fanti! Sacchetti, pepe in canna e fuoco! Non potete nulla contro di me, grida il re dei topi! <laughs> spada ci penso io! esclama Schiaccianoci. Il re dei topi è sconfitto. Il Natale e il regno delle bambole sono salvi. Viva il principe Schiaccianoci! zio Trosselmeier si avvicina a Clara e voilà! Tramutata d'altezza di bambola e pronta per partire col suo principe. Ma come faremo ad arrivare nel mio regno? Avrò bisogno di aiuto dalle mie sorelle fate. Ed ecco apparire un teatro incantato. capiamo se le fate di tutto il mondo con la loro danza ci possono aiutare. Ed ecco che tutte le fate al suono della melodia del principe schiaccianoci iniziano a danzare per compiere la magia ognuna nella sua casa, distanti tra loro, volteggiano e invocano la fata del viaggio. Lara e il principe si prendono per mano Eccola! Si parte verso il regno dei dolci e delle bambole. Volando sulle ali della fata del viaggio, Clara immagina che le nubi siano fatte del più fine zucchero filato. Che meraviglia! si dirigono verso il castello delle bambole, migliaia di orsetti gommosi festeggiano l'arrivo dei due illustri ospiti. Arrivati nel salone d'onore, una cascata di dolciumi accoglie Clara e il principe. che succede? Le fate del mondo stanno litigando. Perché mai? Ah sì, ognuna vuole accogliere la nuova arrivata a modo suo. Danzeremo noi per la piccola principessa, dicono le fate boreali. No, voi non avete la nostra grazia, ribattono le fate australi. siete delle impertinenti. Clara sicuramente gradisce di più il nostro benvenuto. Assolutamente no. Gradisce di più il nostro. questa tremenda confusione, ecco apparire la fata confetto da una bolla di ghiaccio. Farò io gli onori di casa, care ragazze, che si dia il via ai festeggiamenti, miei regali ospiti. Ma. ma sono matriosche di cioccolato danzanti! questa leccornia, ecco apparire dei giganteschi lecca-lecca, coloratissimi e magici. Benvenuta, Clara! Bentornato, principe schiaccianoci! appaiono dei meravigliosi fiori di gelatina dolcissima. Clara è davvero stupita di fronte a tanta bontà e meravigliosi doni, ma il viso di Schiaccianoci sembra cambiato. Quasi umano. La giovane già immagina la sua vita futura. Lei regina delle fate, lui re del regno di Bambola uniti in una danza eterna. mattina di Natale e il sole fa capolino nel bel salone. Zio Trosselmeier si avvicina alla nipote e dice Clara, Clara, svegliati! È la mattina di Natale. Zio, io... Ma... ma dov'è il mio principe schiaccianoci? È rimasto nel mondo di bambola. Deve assolutamente tornare. Avrai sognato, bimba mia. Vorrei presentarti una persona, mio nipote Hans, arrivato questa mattina. Ciao, Clara, esclama il giovane. Ciao, principe schiaccianoci.